Musullu Küçük Ev Aletleri'nin sunduğu Çarkıfelek başlıyor. Musullu küçük ev aletlerinin sunduğu çarkıfelek devam ediyor. Aha! Ve 2000 puan! aletlerinin sunduğu çarkıfelek devam ediyor. Para kazandıracağız, size hediyeler dağıtacağız, ödüllerden birini geleceğiz. Onun için bir an önce yarışmaya başlamamız lazım ama şu tanışma merasimini halledin. İlayda hoş geldin. Bayağı bildiğin maden kazıyoruz. Kızım biraz rahat. Musullu küçük ev aletlerinin sunduğu çarkıfelek devam Musullu Küçük Ev Aletleri'nin sunduğu Çarkıfelek devam edecek. Musullu Küçük Ev Aletleri'nin sunduğu Çarkıfelek devam edecek. Musullu Küçük Ev Aletleri'nin sunduğu Çarkıfelek devam ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Eyvallah. Çok mutlu bir akşamın daha sonuna geldik. Yepyeni bir çerçeve kırımda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Musullu Küçük Ev Aletleri'nin sunduğu Çarkıfelek sona erdi.